скер, скер, скер, скер, жага, сука. Скер, скер, скер, скер, сделай тута. Скер, скер, скер, скер, чтобы круто. Скер, скер, скер, скер, мы ведь ждем, бля. Все, такие школьники на балконы выйдут тоже скр скр <laughs> Кто сказал скр скр? <laughs>